Onthou jy nog die lied Chariots of Fire? Dit het altyd gespeel by die Comrades Marathon se wegspring of by ander sportbyeenkomste. Maar daardie lied het jou passie gegee. Dit het gesê hier gaan iets gebeur, iets gaan kom. Dit het jou energie gegee. En die begin van die jaar het ek in my geestesoog so gevoel. Ek wil passie hê vir hierdie jaar. Ek wil baie dinge doen. En nodeloos om te sê met die aankondiging van die nuwe regulasies en die inperking het ek gevoel een van my bande is pap en raak afgeblaas. <laughs> Ek dink baie van ons het so gevoel. Voel of daar dinge is wat ons terughou en ons kan nie verder kom nie. Maar ek het toe Hebreërs 12 die eerste 3 verse gelees. En weet julle wat? Dit het my geïnspireer. Dit het my nuwe energie gegee om hierdie jaar tog weg te spring en voluit te hardloop. Want hierdie deel skryf die Hebreërbriefskrywer terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons hierdie wedloop wat vir ons voorlê, hierdie 2021 met volharding hardloop. Ons oog gefestig op Jesus. En as ons hom voor oë hou, dan gaan ons nie moeg word nie en ons gaan nie uitsak nie. En ek het vir myself gesê, ons ek gaan hierdie jaar 'n doel voor oë hê en ek gaan my doel maak om Jesus voor oë te hou. Want die Bybel sê, dan gaan ek nie moeg word nie. Ek gaan nie uitsak nie. Ek gaan nie toelaat dat alles wat rondom my aangaan, dit wat ek kan sien, my aandag so aftrek dat ek nie energie het om die geestelike wedloop te hardloop nie. Maar ek het ook vir myself gesê, ek gaan geïnspireer wees hierdie jaar. Wie gaan my inspireer? Julle, die mede wedloop mense wat saam met my hardloop mede-lidmate. So ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou inspireer en jy moet my inspireer. Kom ons vat mekaar se hande in hierdie jaar as gemeente en as lidmate en ons hardloop saam. Ons inspireer mekaar. So kyk 'n bietjie rond. As daar iemand is wat agterraak in die wedloop, hardloop 'n bietjie stadiger en gaan tel hom op asseblief. Miskien is daar iemand wat swaar kry. Gaan help daardie persoon, gaan gee, gaan vat iets, gaan ondersteun, gaan bid. So inspireer ons mekaar op hierdie wedloop. Nou ons weet enige wedloop het 'n hindernis, né? Die Bybel sê dit ook. Daar's dingetjies wat ons terughou en ons word later verstruk. En hy sê die Bybel sê ons moet dit afgooi. So kom ons probeer soveel as moontlik hindernisse afgooi hierdie jaar sodat ons voluit God se plan vir hierdie gemeente in hierdie jaar kan uitvoer. Gelukkig ons het 'n voorbeeld. Jesus is ons voorbeeld. En ons gaan met volharding hardloop. En ons gaan vir hom vra om vir ons uithou vermoë te gee om hierdie jaar te voltooi. Ek sien uit om saam met jou hierdie jaar te hardloop. God seën jou, Willem Badenhorst, en ek groet jou tot 'n volgende keer.